यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की चार टेबल्स बनाई गई हैं पहली टेबल टेबल वन के नाम से है और जिसे कुछ इस हिसाब से रखा गया है कि रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया गया है इसे नंबर डेटा टाइप रखा गया है नेम ऑफ स्टूडेंट को जो है शॉर्ट टेक्स डेटा टाइप रखा गया है और क्लास को नंबर डेटा टाइप रख लिया गया है तो ये हो गया टेबल वन का हिसाब किताब ठीक है फिर टेबल टू पे आते हैं इसको डिजाइन व्यू पे लेकर दिखाता हूँ कैसे ये बनाया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ प्राइमरी की बनाया गया है और इसे नंबर डेटा टाइप रखा गया है रोल नंबर यहाँ पे है और इसे नंबर डेटा टाइप रखा गया फादर नेम है तो फादर नेम को यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट फादर्स नेम होगा हालांकि यहाँ पे सिटी है और यहाँ पे स्टेट है ठीक है तो ये हो गया अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डेटा यहाँ पे दिए गए हैं और टेबल वन का डेटा इस तरीके से आया हुआ है ठीक है अब टेबल थ्री की बात कर लेते हैं तो यहाँ डिजाइन भी ऊपर ले लेता हूँ इसको और ये टेबल थ्री का डेटा है जिसमें स्कॉलर नंबर दिया गया और इसे भी नंबर डेटा टाइप ही रखा गया है आप चाहे तो शॉर्ट टेक्स्ट भी रख सकते हैं नो प्रॉब्लम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे नंबर डेटा टाइप है और सेक्शन यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रख लिया गया है ठीक है तो ये कुल मिला के तीन हमारे पास हो गए हैं और ये चौथा टेबल बना हुआ है चौथा टेबल भी देख लेते हैं ये चौथा टेबल है कोर्स कोड का कोर्स कोड को हमने रखा है शॉर्ट टेक्स्ट ठीक है और स्कॉलर नंबर तो नंबर ही डेटा टाइप होगा और कोर्स नेम तो शॉर्ट टेक्स्ट होगा ही होगा तो ये चार टेबल बनाई गई हैं चारों टेबल में हमें रिलेशनशिप क्रिएट कराना है तो रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले इसको ऑफ कर दिया जाए और ऑफ करने के बाद ही हम रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं ठीक है तो ये चारों टेबल्स को ऑफ कर दिया आप एक तरीका ये है कि डेटाबेस टूल्स पे जाकर डायरेक्टली आप रिलेशनशिप पे जा सकते हैं दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर जाएंगे और आप क्वेरी विजर्ट पे चले जाएंगे और यहाँ पर सिंपल क्वेरी विजर्ट ये जो सिंपल क्वेरी विजर्ट है इस पर आप रह सकते हैं तो आपको यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा तो आप यहाँ से जज कर सकते हैं तो देखिए टेबल वन में क्या क्या चीजें चाहिए हमें रोल नंबर चाहिए नेम ऑफ स्टूडेंट चाहिए और क्लास चाहिए तीनों चाहिए ये ले लिया हमने अब यहाँ टेबल टू पे आते हैं तो टेबल टू में हमें रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए रोल नंबर तो पहले से है फादर्स नेम चाहिए फादर्स नेम ले लेते हैं सिटी स्टेट ले लेते हैं ठीक है अब यहां पर आते हैं टेबल थ्री में तो टेबल थ्री में आएंगे तो यहां पर स्कॉलर नंबर चाहिए आपको और सेक्शन चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए और टेबल फोर में आते हैं तो यहाँ पर टेबल फोर में हमें क्या क्या चाहिए कोर्स कोड चाहिए और यहाँ पे कोर्स का नेम चाहिए स्कॉलर नंबर तो हमारे पास पहले से है तो बस यहाँ पर जाइए और यहाँ से ओके कर दीजिए ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आप अब रिलेशनशिप क्रिएट करा पाएंगे कैसे क्रिएट कराएंगे अभी दिखाता हूँ सबसे पहले तो इन चारों टेबल्स को यहाँ पे लेके आ जाइए ठीक है अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो इसको क्लोज कर दीजिए अब देखिए ये जो रोल नंबर है ना इस रोल नंबर का रिलेशनशिप इससे क्रिएट हो जाएगा तो यहां पे ये विंडो ओपन होगी तो यहां enforce referential integrity cascade update related fields कर दीजिए और cascade delete related fields one to many relationship ये क्रिएट हो जाएगी ये देखिए क्रिएट हो गई अब ये स्कॉलर आईडी स्कॉलर नंबर दिख रहा है आपको तो स्कॉलर नंबर यहां पर है तो स्कॉलर नंबर को स्कॉलर नंबर से लिंक करा दीजिए तो ये इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर इन तीनों पर टिक करके one to many relationship update करवा लीजिए ठीक है अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर है ठीक है तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते समय इन्होंने गलती कर दी खैर देखते हैं ये रिलेशनशिप क्रिएट हो पाती है या नहीं वैसे हो जानी चाहिए तो ये हो गया और ये देखिए यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे तो ये भी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी ये रजिस्ट्रेशन हमने रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने नेम की जो स्पेलिंग है वो गलत कर दिया यहाँ पे आर ए कर दिया था और यहाँ पे आर ई e किया हुआ है फिर भी ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गई ठीक है अब इसमें दिक्कत क्या है रिलेशनशिप तो क्रिएट होगी लेकिन समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही टेबल वन पे जाते हैं तो आपको यहां पर ये प्लस का साइन दिखेगा ठीक है ना अब प्लस का साइन दिखेगा तो आपको ये पता करना है कि रोल नंबर वन जिसका नाम हर्ष है वो जो कि क्लास टेंथ में पढ़ता है ठीक है अब इस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है 2001 है ठीक है और जिनके पिता का नाम क्या है ब्रजेश नाथ तिवारी जो भी है और ये रहने वाले कहां के हैं देवरिया जिले के यूपी के रहने वाले हैं और फिर यहां पर भी प्लस का निशान बना हुआ है तो प्लस को क्लिक कर दीजिए जिनकी स्कॉलर आईडी क्या है एक है और जिनका सेक्शन क्या है ए है ठीक है अब यहां पर भी प्लस का निशान है तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए तो देखिए इनका कोर्स कोड है बी जीरो वन और इन्होंने कंप्यूटर ले रखा है मतलब कंप्यूटर में कुछ कोर्स कर रहा है ये ठीक है तो ये फायदा होता है रिलेशनशिप का समझ में आ रही है इसका बहुत फायदा है ठीक है जब आप पूरा सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो और भी फायदे आपको नजर आएंगे ठीक ना